हाँ, बहुत बॉल है अरे स्मोक इवेंट है भाई इवेंट है हाँ स्मोक लोग लेके आ रहे तुम सेफ रहना नहीं तो बहुत कुछ भी आ जाएगा सामने बहुत है ओके लोगों मजा है वो मेरे में वाई में कूदे आ रहे आ रहे आ रहे awesome ये मर गए क्या कर बंदा बंदा बुलाता है ये तो टट्टी है भैया ने फेल दिया क्या बोल पाकिस्तान नंबर दिखा रहा अलग जोड़ के अलग नशे में अलग नहीं नहीं नहीं 何